uwezi amini alivyofariki, nyumba ya geti hajaingia hata jirani mmoja. Amenambia baba yako nilimpoteza, shindwe wewe yeah? Jibu alionijibu kipindi hiko, mimi sijui kinachoendelea, nimelazwa waleo wa kesho, hadi yaani amsikia kabisa anakuja eh, huyu ana roho ya paka, huyu bado hajafa. Nani anasema? Unasikia yani, yani kusema kweli, ukizimia unamsikia mtu mm lakini mdomo hivi aunyanyuki. Nilimtafuta mama yangu Nilivyomtafuta mama yangu, mama yangu nikamwelezea maisha anayoishi pale na shangazi yangu. Si unajua tena wazazi wa kwenye mali wanahisi kama unaongopa. Mama yangu anasema, "Ah, mwanangu wewe, ushaanza umalaya. Eh, shangazi yako unaishi naye vizuri. Sijui nini, mali za babako zitapotea." Katika mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa, leo ninayo exclusive interview ambayo ni kubwa na imeni surprise mimi mwenyewe kabla ya kuanza kuirekodi, kwa sababu ilibidi nipate taarifa kidogo. Nilipozipata nikaona ni vema nikashare na wewe mwanafamilia wa Tiki TV. Niko na madam hapa mwenye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 Asante. Kwa majina ni nani? Naitwa Mariam Ibrahim. Mariam Ibrahim, tangu unaanza kuitika kwa jina la Mariam, safari yako katika ulimwengu huu au katika dunia hii ilianzia wapi, ukiwa mtoto wa ngapi kuelekea katika yaliyotokea? mimi mtoto wa kwanza kwa mama yangu na mtoto wa kwanza kwa baba yangu japokuwa mama yangu na baba yangu walikutana Dar es Salaam wakaanza urafiki wao wakanitafuta mimi nikapatikana nilizaliwa hospitali moja Mwananyamala ni baada ya kunizaa mama yangu unajua tena maisha ya mjini akanipeleka kwa bibi yangu kijijini kijiji ni Morogoro huko Matumbo kinaitwa Kibungo hospitali mm Akanipeleka kule, bibi yangu kweli akanipokea kwa moyo mmoja, akanilea. Alivyonilea nikaingia shule kule mpaka niko darasa la tatu. Sijui kama kuna baba yuko nyuma yangu, najua mimi na bibi yangu na mama yangu. Sawa, ilivyofika darasa la nne nakumbuka nikapewa taarifa, baba yako amefariki. Mm da nilipopewa taarifa babako amefariki hapo taarifa nyingine kuna shangazi yako amepewa amepewa ratiba zote na baba yako ukamhesabia watoto zake wote kwa hiyo unatakiwa kabla hajazikwa baba yako ni uende wewe kama ukichelewa usikose hata arobaini unatakiwa uende mi namsikiliza mama kwa sababu mimi sijui kama nyuma kuna baba mimi najua bibi na mama nakumbuka Siku hiyo tukakaa, amekuja shangazi yangu, nikaambiwa shangazi yako. Muda huo babangu kule kashafanyaje? Kashafariki, kashazikwa. Unaona, shangazi yangu alivyokuja pale, mimi shangazi yako na kuhitaji twende Dar es Salaam. Baba yako kasema, yani ukikosa msiba uwe arobaini na kakaangu kaniachia kania, kania, kania taarifa zote watoto zake niwalinde niwaheshimu niwahudumie kwa hiyo sitaki kumpoteza hata mtoto mmoja wa kaka yangu shangazi, shangazi. Mm. sawa akanichukua mpaka dar es salaam nilipofika huku siku ya arobaini kweli nikahudhuria nikarudishwa tena kijijini nilivyorudishwa kijijini tena hapo ndo nikajitambua kuna shangazi yangu mm. kuna shangazi yangu bibi akaendelea kunilea mpaka nipomaliza la saba nikatoka kijijini. Bibi yangu uwezo wake ni mdogo, mamangu ndio hivyo pilikapilika za hapa na pale mjini, alikuwa ana ile Mariamu, nenda kwa nani? Kwa shangazi yako ukaendelee na masomo. Mm. Sawa, shangazi yangu akanichukua. Nilipofika nimefikia kwa mjomba wangu Mwananyamala. Kutoka hapo nikapelekwa Ukonga, ndio kwetu. Kwa baba hapo alikuwa na mji wake, mm. marehemu bibi na alikuwa na mji wake ah, shangazi yangu huyo alikuwa na mji wake, maana bibi yangu alivyonunua yale maeneo akawakatia watoto zake vipande vipande, kila mtoto mm. ajenge kwa uwezo wake anaotaka mwenyewe. Sawa, baba yangu kweli alibahatika akajenga na alikuwa na kiwanja vingine. Shangazi yangu naye alijenga kutokana alikuwa na uwezo, akawa anajiongeza anajiongeza ongeza mwenyewe. Mimi ni mdogo sielewi, nilipofika pale naambiwa unataka fani gani naambia mimi sasa unajua hata mtu ukisomea kijijini ule chochote nini umeona nitakupeleka nikamwambia napenda sana nesi Kasema basi nitakupeleka Msiba Center. Sawa, akanipeleka. Uwezi amini, sio kila anoku, ano yani kila unaocheka naye ukasema huyu kweli atanilelea mtoto wangu. Hapana. Mm. Usiseme mimi huyu naelewana naye, hata nikimwachia watoto zangu ananilelea. Hapana, pesa tofauti na utu. Utu ni kingine na pesa. Mm. Umeona, shangazi yangu kanipokea kwa akili yake kichwani mwake. Mm. Si unanielewa? Nilipoenda pale Msimba Center nikaanzishwa ile shule, nikasoma. Nakumbuka ile shahada, namwambia shangazi, ada imeisha. Ah, kama imeisha mimi sijui, sijui kabisa. Nikamwambia hapana, mali zote alizoacha babangu, kwa nini unashindwa kumsomesha? na kwa nini ulinitafuta mimi? Ina maana uonekane unasomesha watoto wa marehemu ili wewe ufanye nini, ufaidike na mambo yako ukiwa mdogo una maswali ya ehe, mimi hmm. mpaka sawa. Akanijibu wewe oh, ndio hivyo, nishakwambia. Mimi nikamwambia sawa, uwezi amini, naenda shuleni, mwalimu anatoa darasani, ada haijalipwa ana ana kila kitu ana, ni mtu mwenye uwezo wake mm. na ni mtu marehemu amekufa anakuambia kabisa kaka yako mimi dada yangu naomba unisimamie watoto wangu mm. unashindwa kulipa ada mi nikaambia shangazi basi naomba hata chumba nipate kunilipia ada nishakwambia eh sijui nini mimi sijui kinachoendelea Yaani sijui kwanza maisha yake yanayoishi mm. sijui nikasema sawa tu ndio nika jioni asubuhi mwalimu sanatoa mm. mi jioni na miangu naingia tusheni umeona ina maana mimi vipindi vile vya nani vya muhimu si visomi. mm. vipindi vile yani tusheni tusheni jioni ndio naingia nasoma sasa nikasema sasa nafanya nini nikifika darasani mwalimu ananitoa alafu sasa haufanani yani ukimwelezea mwalimu mazingira unaoishi mm. sio ya kukosa ada Umeona, nikasema yote ni mitihani tu pale na pale, nikashindwa mm. nikatulia nyumbani. Ana maduka yake, saidieni kuuza duka. Nikamwambia hapana, sifanyi hiyo kazi hata siku moja mm. sifanyi hiyo kazi hata siku moja. Bahati nzuri pale magereza akanipeleka tena magereza mm. nikaanze kufanya mazoezi, yani nafasi za magereza zikitokea ni, ni nipatiwe nafasi moja, ila kwanza unaanza mazoezi pale. Nikaingia magereza nikafanya mazoezi, wezi amini, dakika za mwisho tunaambiwa twende Bagamoyo mm. mchango elfu thelathini tu mm. Wezi amini, kanikatalia usiende au kasema sina mchango mm. nimefanya nini? Nimeshakula ng'ombe mzima, mbaki mkia, nashindwa tisa elfu thelathini mimi yule mwalimu akanibeba alivyonibeba akasema marehemu nakusaidia nimeenda mpaka kule Bagamoyo. Mm. Ina maana kula kila kitu sasa mimi naenda kula bure kwa sababu shaka zangu hajachangia mm. na elfu thelathini tu. Siku mm. zote nasema mtoto anaanza uni, wewe mzazi unavyomwe nani unavyokuwa naye. Mm. Mimi nimeenda mpaka kule. Kweli yule mwalimu kanisaidia na hala bure kwa sababu zangu amechanga elfu thelathini. Mm. Nitasema nimenani hapo? nilikuwa nakula bure na hala bure natumia nguvu za zangu jioni kuna mwanafunzi kaja mwanafunzi mwenzangu baada naitwa wapi sehemu fulani ba mi nikaambia siwezi kuingia hapo siwezi kuingia mwalimu anakuta kaambia siwezi kuingia kitendo cha kukataa yule mwalimu akakasirika Mm. Alipokasirika basi tokea siku hiyo mwalimu mazoezi magumu nini nini. Ibani Ilani mazoezi yameisha kule tunarudi huku. Mimi ile jambo limeniuma. Nimeongea na shangazi yangu mpaka nimelia. Vitu vingapi unavyo? Wewe uwezo unao. Unashindwa elfu thelathini tu kunitolea. Eh? Kwa nini unataka unifelishe dakika za mwisho? Au ulivyokuwa unakubaliana una na kaka yako, ulikuwa unategemea nini? Mm. Eh? Unamdanganya kaka yako ili baadaye akiondoka utunyenyesa unavyojua mwenyewe. Mm. Hicho kitendo siku fichi, nilimtafuta mama yangu. Nilipomtafuta mama yangu, mama yangu nikamwelezea maisha anayoishi na shangazi yangu. Si wajua tena wazazi wa kwenye mali wanahisi kama unaongopa. Mama yangu anasema ah, mwongo wewe, ushaanza umalaya. Eh, shangaza kunaishi naye vizuri. Sijui nini. Mali za babako zitapotea. Nikamwambia mama, usiangalie mali, angalia mimi. Kwanza umenilea tokea mdogo. Mm. Unashindwa nini sasa hivi kulipambana na mimi unasema tena niangalie mali? Yaani niache vitu vyote, niangalie mali mamangu mimi nateseka kwamba mama uh, wewe ulimwambia nini mama naye ndo akakujibu kuhusu mama nilimwelezea maisha ya pale anavyoishi Mm-hmm. Usinione nasoma. Mm. -hmm. Kila hatua na feli mama yangu kupitia hivi wifi yako. Mm. -hmm. Mama yangu kutokana kaangalia pale kuna mali, mm. -hmm. mwanangu akichomoka pale atakosa kila kitu. Mm. Naona ndio hivyo. Sina hata wazazi. Mm-hmm. Angalia alivyoteseka na wewe tukia mdogo. Mm. Sawa. Mimi nikamweleza alivyonijibu vile nikasema sawa haina shida. Mimi nikakaa kaenda, sijui kamtafuta wapi yule mwalimu, kamsema mimi naambiwa Mariamu, hapa ajira hata kitoka haupo, shangaza yako na jeshi la magereza. Mm. Nikasema da, mbona huyu ananiharibia kila kona? Mimi nilivyomwambia hivi, na maana si angeniita au angemuita yule mwalimu au angeniambia bwana, mwanangu, nimekosa kweli, mitiani ipo, kwa nini anafanya hivyo? Nikasema sawa. Ananiambia kaa dukani uza. Mimi nikasema sifanyi biashara hiyo, sifanyi biashara hiyo. Huwezi amini, sijui nyuma ya panzia sila yangu. Mimi kasema sifanyi biashara hiyo. Mimi nachoomba kama uviwezi vitu vingine, basi naomba hata vyumba viwili tu mm. vinisaidie masuala ya nini, kama ninachotaka mimi nifanye. Mm. Amenambia baba yako nilimpoteza, nishindwe wewe? Yeah. Jibu alionijibu, naona umeelewa. Baba yako nimempoteza, nishindwe wewe? Kipindi hiko mimi sijui kinachoendelea yani sijui mpaka pale nimepelekwa na kumbuka nimekulia bibi kijijini na bibi yangu sijui mm. nimepelekwa mambo yanaanza kufanyaje yanafunguka nyuma ya panzia mm. mnasemaje ndio ulivyosikia akasema sawa mimi dukani sikai na mimi maisha yako sitaki basi acha tu nifanye ninavyojua mwenyewe sawa kulikuwa na baba yetu mdogo alikuwa yani yeye ni mdogo wake mdogo wa mwisho mm. umeona yule baba mdogo nakumbuka akili sasa hasa hapo nishaelewa kwa sababu yeye mwenyewe kashanipa vitu baadhi. Mm. Baba yako nimempoteza nishindwe yeye. Mm. ilo neno ina maana lilikuwa kichwani mwangu nakaa nalifikiria. Mm. Kumbe walikuwa na ugomvi na baba mdogo, walikuwa wanagombania mali. Mimi sielewi. Nani alikuwa na ugomvi? Shangazi yangu na baba mdogo walikuwa wanagombania ehe, walikuwa wanagombania mali na babangu mdogo, ina maana babangu kafa kacha mali mm. mama yao kafa kacha mali mm. si unanielewa? Na hizo zo mali zote ndio hizo kakamata mtoto wa kike Mm. Sasa yule mwanaume wa mwisho anasemaje, mtoto wa kike kwa nini unashika ma nani hati? Mm. Mimi wa kiume ndio nishike mali. Mm. Ugomvi ndio ulipoanzia. Mm -hmm. Mimi napelekwa kwa sababu nipo nyumba ya mtu, ni mgeni, sielewi bado. Mm. Umeona, nasikia mgogoro huwezi amini nakuja kupata tukio hilo sijui amegombanaje gombanaje babangu mdogo kakamatwa akaingizwa jela alivyoingizwa jela sijajua alichofanyiwa ni nini kule jela mm. akatoka nje anaambiwa kaka yako yuko hoi jela uje umchukue umtibie nyumbani kwako mm. babangu mdogo kwa macho yangu mawili amekuja pale yuko hoi mm. mimi navuta hisia nilivyoambiwa vile yani mm. baba yako nimempoteza kushinda wewe mm. unachukuliaje nilivyomwona babangu mdogo baba mdogo ananiambia mm. hatua ya pili kuja kulisikia hilo neno baba mdogo ananiambia mariamu usije kusubutu kudai mali mimi naondoka kwa sababu ya mali mimi muda huo baba mdogo akiniita ananiita eh hey, kakwambia nini anakutajia mali zako Kambia hapana shangazi, kaniita tu nimsogezee maji ya kunywa. Mm. Baba mdogo anaumwa yuko hoya ananiambia, "Msaidie, mnawishe." Basi gloves ziko wapi? Gloves za nini? Wewe si umesomea unesi msaidie babako mdogo kama kweli mimi namsaidia nachukua nguo sijajua mimi na hivi napata akili nasikia kuna ukimwi mwingine unajengwa una, una, una na binadamu si ndio mm. wa kurogelezwa kama hujasikia hivyo vitu vipo babangu mdogo nafua vile vitu sina gloves sina nini mm. nafua fua unapata wapi Zamani kulikuwa na ile mifuko ya lambo ile, unakumbuka? Mm. Naichukua naivaa, lakini haisaidii kitu. Mm. Fua. Sababu yako mdogo anakuelezea mali zako eh? Sijui nini. Nikasema hapana shangazi. Maisha hayo naishi mendani jumba kubwa, shamba mangu ajui. Anajua mimi nakula na lala. Mm. Kwa sababu ana naye anakilia nini? Ya mali pale zipo. Mwanangu akitoka hatopata. Mm. Mimi nilikuwa nafanyaje? Nafua nalia. Dakika za mwisho babangu mdogo amefariki. Kwanza hapa anaumwa, ampeleke hospitali, anamwita daktari mle ndani amtibie. Mm. Daktari anakuja ndani, mimi sijui kinachoendelea. Mm. Anatibiwa pale, daktari wa ndani sio tofauti ya kumpeleka mtu hospitalini, kumpeleka labda Muhimbili au wapi, unamleta mtu amtibie ndani. Kwa nini? Mimi sielewi, lakini vitu vyote vinajenga. Baba mdogo kishanambia na yeye mwenyewe alishanitamkia vile vitu unafanyaje naviweka kilini yani memory yangu inakuwa inaanza kujaa sasa umeona sawa bangu mdogo mungu kampenda zaidi amefariki uwezi amini alivyofariki nyumba ya geti hajaingia hata jirani mmoja kwa nini Daki, <laughs> yani mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza kwanza mm. unalia labda kuna jirani nyumba pili kaja hamna mm. Mm. Hatua ya pili, nawaona watu Waislamu wamevaa makanzu wanakuja kuchukua maiti wanaenda kuzika. Ina maana hamna jirani, umemzikia wapi? Hatujui. Ina maana kaenda kununua watu, wamekuja wameenda kumzika. Mimi nilikuwa nasikia tu ushirikina huko, wameenda kumzika babangu mdogo. Hivi nakuwa mkubwa hivi, naanza kujua ndo na kuna sijui mama gani kazi kwa Kisutu. Mm. Kwa nini? Babangu mimi amefariki, ametoa eneo la kuzikia familia nzima. Kwa nini yeye akamzike huko? Kuna nini hapa katikati? Mm. Akamtupe huko. Alijajali ni mkubwa. Maisha pale tulivyozika, maisha pale yakaendelea. Hapo hapo kwenye kuzika, wakati hayo yote yanaendelea, mm, anafariki huyo, majirani hawakuja na hawakuja siku zote. Huyo baba mdogo naye alikuwa haishi vizuri na majirani, au kulikuwa na kitu gani hapo? mimi nadhani ule msiba umemsusia shangazi yangu mm. kwa sababu mimi nilikuwa najiuliza hapo mm. baada kwa sababu sisi tulikuwa getini baada mimi napata yani sasa kelo za mle ndani zinanishinda mm. naanza kutoka toka nje Mm. Naanza kuzurura zurura kuzoea majirani. Kwa sababu najiuliza kwa nini jirani aje? Ina maana shangazi yangu atembee? Ina maana shangazi haendi kwa jirani wowote kusalimia? Mm. Inabidi mimi nifanyie niwe najitahidi kutoka toka na kuna dadangu mmoja mtoto wa shangazi naye alikuwa mwingi wa kutoka toka huko nje mm. mimi nikaja kupata siku moja akanianzishia kwanza kelele hizo nikawa nimepika chai anakuja kuniambia chai gani haina nini haina nini toka sijui nini uwezi amini mimi kile kitendo kiliniuma mm. nikasema kwa nini babalani huko natongozwa kwa nini sikubali nateseka maisha haya ukimwambia mama yangu anakwambia amna wewe tu labda ushaanza mimi nikaenda kuishi na kijana yaani nimetoka nyumba ya maana nimeenda kuishi na kijana hayupo kwenye akili yangu hayupo ila kila siku alikuwa ananifuatafuata lakini kaamua tu ngoja nikaishi nikaenda eh yaani umeenda kuishi nimeenda kuishi kutokana na kelo za nyumbani kelo za mle ndani mm ndio nikaanza kuanza kuambiwa na majirani mm. baba yako ameuliwa na shangazi yako baada ya kutoka pale sasa baada ya kutoka sasa unaanza nje huko kuanza yani kupata kampani nje story nini nini unajua kukaa ndani mm. ukiwa mtoto akitoka nani shuleni ndani mm. unapata nini mageni pati lakini ukiwa unatembea tembea kwa barabarani lazima mtu akunyimi vote lazima akwambie mm. naanza kuambiwa shangazi yako kazidi mm. sasa hivi tu watu wamemsusia eh? anataka utajiri wa nani wa haraka anajifanya anakusanya watoto kaka zake wote kumbe anataka utajiri tu kamua si nini kaua nini mimi ndo kajapata akili kazi ya kuanzia leo getini pale siwezi ulikuwa uulize na wauaji kutaka utajiri mm. ina maana kila baada ya miaka mingapi mm. anaua mm na mimi mara yani mimi nimethibitishwa na mtu kwa sababu ya akili zake baba yako ndio mtu wake wa kwanza kumuua mimi kitendo kile kilikuwa naniuzi shangazi zangu nilikuwa nampenda sana mm. nilikuwa nampenda kwa sababu sijalelewa na baba sijalelewa na nini mm. baba yangu baada ya kufa ndo akaanza kutamka na mtoto sehemu fulani na mtoto sehemu fulani mm. nilikuwa nampenda lakini sasa unasikia hivi nje huku ndani kweli utaweza kukaa na uki, ukiangalia majibu ya ndani uki, uki, yani ukimdodisi kidogo tu majibu anaokupa ndani yani yanafanana yale mm. basi kweli nilipo kuswa na, naishi na yule mwanaume sasa nisikuwa nikalala nimeota mm. Shangaza babangu anamenitokea mm. sura tofauti mwanangu unakosea mwanangu nakosea sijui nini akawa na yani akawa anatokea tokea tu sura za ajabu ajabu, lakini unakosea unakosea unakosea. Mm. Mimi ile kitu nilikuwa nakivumilia. Siku ya tatu tena nikalala, mwanangu unakosea, sio nini, si vitu yani kama kulalamika hivyo nakosea, mimi inabidi nikaenda. Mm. Shangazi, kuna watoto inanisumbua sana. Najua nimekosa na tumekwaruzana, nimetoka kwako, lakini hili jambo lazima nikwambie. Mm. Kuna vitu yani, babangu ananitokea mara nyingi nakosea. Kuna nini hapa? Mm hapo nikuombee nimekaa kaniombea kaomba maliza pale e, mimi ndio baba yenu hata mkinikimbia vipi sijui nini maneno kibao nikasema sawa tu nikatoka nilipotoka nimeondoka zangu kule kule kwa bwana wangu yule bwana kusema kweli nilikuwa katika yani akili yangu sio kila mtoto anaenda kwa bwana useme ah, malaya hapana vikwazo vya wazazi vingine mm. nimeenda pale yule bwana nikamwelezea nienda kwa shangazi yangu hivi sawa mariamu kaka watu walikuwa na moyo mmoja sana alikuwa ananipenda sana lakini mimi akili haipo Dadangu aka alikuwa anaishi pale mtoto wa shangazi yangu alikuwa naye amegombana mm. yeye dadangu yeye alipewa nyumba hapo na shangazi yangu mamake naye alifariki baada ya kufa babangu mimi akafa mamake Eh, shangazi yangu mwingine akaja kufa shangazi akaja kufa tena bibi yangu baba babu yangu akaja kumaliza baba mdogo mm. nakumbuka shangazi yangu mwingine huyo amekimbilia huko ulaya ameuza nyumba yake hapa ameenda zake ulaya mm. nilikuwa najiuliza kwa nini naye pia amekimbia mm. lakini kutokana tuelewi kumbe yule mwenzetu kashaona kinachoendelea bora akaishi wapi akaishi mbele huko kuliko kutizamana hapa kumalizana kufanya nini hamna kaondoka. Mimi nikawa naishi na yule mwanaume, dadangu alipogombana na shangazi yangu akaja pale naye dadangu. Kwa yule mwanaume tulikuwa naishi wote. Yule mwanaume na maana mimi nikamfa naomba utoke. Sikutaki tu nimeamua tu kuja kupumzika. Yule mwanaume kero za mlendani akaamua kuondoka akaniachia chumba, nikaa nakaa na dada yangu. Tukakaa na dada yangu lakini akasema mimi siwezi. Kama dada yangu tutarudi tena kule wewe rudi. Mimi siwezi kusema kweli. Kila anapopita naambiwa baba yako kafanywa hivi. Kauliwa hivi. Mimi siwezi. Na nahesabiwa kabisa baada ya miezi hii miezi hii hivi siwezi. Roho inaniuma sio siri. Mimi vile vitu nikamwambia mama, Ipo mama unajua kinachoendelea kule? Ah, nawe malaya tu naye malaya, ubada ukae usempa pazuri pale utulie. Nikamwambia mamangu, mimi siwezi, yaani kama umenichoka basi acha mimi nisonge mbele mm. mimi siwezi mimi siwezi kuishi kwenye jumba ukitoka maneno ukikaa ndani maneno amani hamna mimi siwezi mm. nasonga mbele ikaanza safari yangu ya maisha kujitegemea basi mwelezea mama naona ana ushirikiano na mimi anaona kama niwakataa vitu mm. umeona nimetoka pale mimi huu nimerudi kwa mjomba wangu na mjomba wangu mmoja nampenda sana Mm. nikamwelezea mjomba akasema sasa tufanyeje eh? Nikamwambia mjomba, maisha ya pale ndio ni getini, mnasema getini, lakini maisha ni magumu sana yaani mpaka na yaani naamua kwenda kuishi na mtu nisompenda. Kisa nini? Hebu kwa jamani, nionyesheni mwanga basi, nifanyeje? Mjomba ananiambia bwana, mamako kama kamua hivyo, kaa vumilia. Nikasema sawa. Nilikutana na kaka mmoja hivi, nikaanza urafiki naye. ule kaka kusema kweli tulikuwa tunapendana Tulipopendana yule kaka, uh, alikuja kunipa mimba alivyonipa mimba watu wananambia huyu mtoto atajifungua kweli huyu mtoto atajifungua kweli Unapogombania ulisi na shangazi yako nikasema mungu mwenyewe atanisaidia kweli huwezi amini sijaumwa sijafanya nini usiku wa leo kama naota ndoto nimejifungua mtoto asubuhi mimi nimeenda na asubuhi mimi uchungu umenipata nimejifungua nilipojifungua sijamwambia wala sijamshirikisha na kitu chochote shangazi yako kwa nini umwambii nikamwambia sitaki jamani niachie. Nina yangu anaoniumiza nyie amjui tu sitaki sawa anakumbuka vilikuja vigaoni vitatu nikamwambia hivi vigaoni vya nani vigaoni mdogo wangu ananiambia nimenunua mimi mwenyewe nikamwambia hapana una hela kununua hivi vigaoni ila asante ila nikimvalisha mwanangu tukio yote likitokea tutakuwa tuelewane mm. asante nikamvalisha mtoto maisha yakaendelea uwezi amini yule mwanamume nilikuwa namtegemea mm. akaja kuwa analewa akija nyumbani anatikisa nyumba nzima wezi amini nini kilichompata sijui kasema nini tena mungu nimetoka nimepata mtu wa kunisaidia matatizo mengine anakuja yule mwanamume akawa analewa analewa nikienda kumshtakia kaka yake kaka yake leo kesho analewa hivyo mimi nikaamua kuachana naye yule mwanaume nilipoachana naye nikaanza maisha yangu mapya peke yangu tena nimepanga nimepanga chumba nikawa naishi peke yangu. Nilipoishi peke yangu, yule mwanaume anatoka huko anakuja anatia fujo, umeona, anatia fujo. Mimi nikasema labda ndio safari yangu ya kutoka pale kuhamia sehemu nyingine, kwa kumkimbia yule mwanaume nilipomkimbia yule mwanaume nikaja kupata mimba nyingine kwa mwanaume mwingine mm. ila yule ba, yule kaka alikuwa ananipenda japokuwa nina mimba mchana asipolewa anakuja hivi anasalimia lakini akishaenda kulewa ampone mamako babako nilikuwa nasema labda pombe tu mm. umeona nilikuwa nawazia labda pombe tu imeenda hivyo siku hiyo pitapita yani baada ya ku, kuona vile nikawa nimeenda polisi. nimeenda polisi, polisi wamemkamata yule mwanaume. Mm. Kwa nini mwezi ana watoto wawili unakuja kumtukana? Mm. Wamemweka ndani. kwa Mwana mjomba wangu anambia jamali, acha hizo huyu baba baba watoto wako mtoe, ila wewe ama kule uko ngarudi Mwananyamala. Mm. Sawa, nikamwambia mjomba, sawa. Kipindi niko shangazi yangu hamna mawasiliano yote, nikarudi. Yaani hapo tuongei wala tupigiane simu Mm. mimi nikarudi huku niliporudi huku nimekaa mwananyamala nimekaa sana mwananyamala siku hiyo usiku nakuja kuota nagombana na yeye sana kuhusu kiwanja nagombana na yeye sana kuhusu kiwanja tu mm. shangazi mm. nagombana ile nimekurupuka tu usingizini saa kumi na waza nimekaa mungu wangu bado ananifuatilia huyu mtu mbona nimegombana naye kitu fulani hofu ishani ishanijaa kichwani mwangu Nikasema sawa, nimekaa saa kumi na mbili, huwezi amini, simu yake inaingia mm. Nikaambia halo, mbona tushagombana usiku, nini shida saa hizi? Mm. Eh, tumegombana mimi? Nikamwambia nishagombana na wewe usiku, nini shida saa hizi? Oh, umeongea nini? Sio nini? Huku kuna masuala sio ya viwanja, sio nini? Nikamwambia nishagombana na wewe iko iko. Mm. amini. Kwa hiyo kila jambo unaota? Nikamwambia hapana. Ila mambo ya maana lazima niyaote. Mm. Nishagombana na wewe. Unataka tugombane nini? kuhusu kiwanja sijui nini sijui nini anaongea kiwanja kile mimi nitaka niwapeni sijui mnaita sijui nini kaambia shangazi mimi nishagombana na wewe mimi sitaki sasa hivi sitaki nipo huko mm. sawa na ugomvi wenu ulikuwa ulikuwaje sasa kuhusu kiwanja wakati unagombana naye kiwanja iko baada ya ku, mimi kuwa, kuacha kila kitu shule mm. nikaanza maisha mapya ya uswahilini mm. mona nilimfataga mm Nilivyompata kanaambia kuna kiwanja iko hapo, mtaapeni mtajua wenyewe. Mm. Umeona? Sawa. Mimi nikamwambia mdogo wangu, kiwanja kile kilivyo anatupa shangazi inakuaje? Mdogo wangu akasema ah, tutajua hapa hapo. Mungu aliposimamia kile kiwanja, Wachina walikuja kukodi waweke mnara. Mm. Zoezi lile anakwambia nasimamia mimi. Mm. Sasa mm. wewe kitu unatoa afu bado unasimamia wewe ni nini? Mm. Huwezi amini yaani sawa na bure mm -hmm. Kwa hiyo ugomvi wako na yeye katika hiyo ndoto ulikuwa ni ugomvi gani? Ndio swali langu. Kiwanja kimefanyaje? Ulikuwa unakikataa anakupa, ulikuwa unang'ang'ania akupe? Ndio swali langu. Yaani baada ya kiwanja kile kunanii kutamka anatupa mm. Mimi tumekaa na mdogo wangu tumeongea, nikamwambia bwana, we kwa nini hiki kiwanja kisiuzwe? mm. Kwa sababu hapa, kumbuka hiki kiwanja anafuta tu kelele za kelele za zetu, lakini bado ni mtu wa tamaa. Lazima hiki kiwanja kitatusababisha sisi tunani litukute jambo. Mm. Kwa nini hapa alipotoa tutafuta mteja tufanye tuuze? Mm. Mdogo wangu akasema, "Oh dada, siyo nini." Sasa mimi nilivyoondoka mdogo wangu kaongea na shangazi yangu. Mm. Umeona walichongea mimi sijui. Mm. Mimi huku usiku nimelala ndio naota nagombana na yeye kuhusu kiwanja na ile jambo nimetoka kumhadisia mdogo wangu mm. mdogo wangu ule ule katoka pale kamhadisia shangazi mm. sasa mm. mimi usiku nimeota nagombana naye kuhusu kiwanja mm. asubuhi yaani usiku unaota kama saa ngapi saa nane saa ngapi saa kumi na mbili unakutana na hiyo simu mm. utafikiriaje utajibu nini uh-huh. nikaambia hamna maongezi hapa tushagombana usiku unataka nini mm. basi shangazi yangu kile kitu kama akashtuka huyu mtoto kwa nini na kwa kumbe kuna vitu vinamtokea huyu mtoto mm. umeona akakata ile simu kile kipanja kusema kwetu ukapigana nacho mm. kwa maneno makali mimi mpaka leo hatuongei mm. hatuongei na shangazi yangu sio kama simpendi najaribu kujirudisha moyo nyuma lakini kuna vitu bado navikwepa mm. kwa nini uhangaike na ulisi mm -hmm. ukatoka roho yako Mm. Angalia watu wa nyuma wa, mbele yako wakubwa zako wako wapi? Mm. Kisa ulisi. Japokuwa mama mzazi wangu anang'ang'ania pia ni na nini nipambane pale ili nipate ulisi, lakini bado nitateseka, nitapoteza maisha yangu. Mwezi amini, nikaanza kupambana huko Swahilini Mwananyamala, nikawa naenda kufanya kazi kwa Wahindi. Mimi baba nipo mtu, tuliokuwa tunafuliwa majumbani, Mm. mtu tuliokuwa tunafanyiwa kila kitu, kwa Wahindi lakini huwezi yani huwezi amini kama nime, nime yani kama nimetokea sijui wapi mm. mimi kwa hindi nipo nafanya kazi kwa arabu nipo nafanya kazi napambana na maisha yangu watoto vidogo viwili ninavyo mm. baba mtu ndo kipindiko kashachanganyikiwa ni mlevi mbwa mimi nimemkimbia yeye ukonga ni mlevi hatari huyu wa pili tena huyu ni yule wa pili si nimekutana naye tu Mm. Ehe, lakini huyu mzazi huyu tuliokuwa tunaishi yote mm. tumezaa mtoto wa kwanza mm. nini ndio ni mlevi hatari mm. mimi napambana na watoto zangu wawili kwa Hindi kwa Arabu. Uwezi amini nilikuja kupata pigo, sitokaa nikasahau mm. nilikuja kupata pigo kakaangu, sitokaa nikasahau. Nililazwa Mwananyamala mimi, kila mtu akija anasikilizia huyu kafa huyu kafa, huyu kafa. Ilikuwaje? Mimi hata matatizo hayo yalipotokea sijua ilianzaje. Mimi baada ya kuhangaika na maisha yangu tu hivyo hivyo nikaanza kuumwa. Mm. Naanza kuumwa, naanza kuumwa, nilikuwa hoi. Ukiumwa nini? Yaani, yaani kwanza hivyo kuumwa hivyo kwa ghafla sielewi ni nini. Mm. Umeona? Mm. Baada ya kuhangaika hangaika hospitalini wakaja kuniambia oh, TB lakini haionekani. Hmm. TB haionekani lakini mimi kwenye vichwa vyangu nimelala pale Mwananyamala nilikuwa naomba Mwenyezi Mungu ili pigo lishanipata. Mm. Ili pigo lishanipata. Kwa sababu najua nini nyuma. Mm. Nimetokea wapi? Mm. Na kuna nini vitu vinavyoniandama. Mm. Lakini wengine hawajui. Mm. Nimelazwa Mwananyamala wa leo Yaani navyokwambia hapa yaani namshukuru mwenyezi mungu kama nimezaliwa upya unavyoniona hivi mm. nadhani hata nikienda kwake atashangaa ndo yule au mwingine mm. nililazwa mwananyamala nililazwa mwananyamala nikainukia nimerudi nyumbani niko hoi nimelazwa tena mwananyamala anaoingia simjui anaotoka unajua yule ni mtu wa kuzima kabisa kuzima kabisa mm. ndugu anasema wa moto lakini bado wa moto yaani wanasikilizia vile mbona bado wa moto mm. bado wa moto mm-hmm. mimi watu wakija na wasikia wanavyoongea lakini yule mdomo kutamka siwezi mm. nasema sasa hii safari kwenye akili yangu nasema Mwenyezi Mungu nisaidie watoto wale mm. wataishije wata naomba Mungu watoto, ili janga nimeingia, sijui ni tamaa, sijajua ni mzazi wangu tamaa, sijajua ni nini mm. Nimejiingiza walipopotea watu, nimelazwa wale wa kesho, wale yaani namsikia kabisa wanakuja, eh, huyu ana roho ya paka, huyu bado hajafa. Nani anasema? Unasikia yani, yani kusema kweli, ukizimia unamsikia mtu mm. Lakini mdomo hivi aunyanyuki. Mm. nimeamini hata mtu akifa labda mtu anasikia lakini haupo tena mm. Nili, yani kabisa naasikia kabisa huyu kashakufa au nesi akija ah, huyu kashaondoka na roho ya paka kama nini sijui nini yani mtu unamsikia kabisa kwa pali anaongea mm. lakini wengine wakija wanani ah, bado mwili kwa moto mm mm-hmm. -hmm. uwezi amini nilala mwezi mzima mm katika huu mwezi mzima kuna wale na wale wanaojifungaga nani wa swali suna mm. wanaosaidia watu mm. kuna dada mmoja sitomsahau alijitokeza ghafla mm. kwenye tatizo nashukuru Mungu kuna kama kuna kitu kinasaidia mm. yule dada alijitokeza mm. <clears throat> baada ya siku ya ngapi yake kupata fahamu mm. kuna mgonjwa hapo kazidiwa yule dada akaja unaitwa nani Mariamu, hey, mimi wa jina wako mm. pole unaniona vizuri nakuona unanisikia vizuri nakusikia mm. namkumbuka yule dada mm. yule dada huwezi amini kama malaika alishushwa kunisimamia mimi mm. akija anasimama na dua kwangu nayoona kabisa kuna vitu ananijenga mm. akija anasimama na dua kwangu anapiga dua yaani mimi nasema mungu we huyu dada katokea wapi mm. umenishushia malaika. Yaani yule dada akitoka huko kuja kuangalia wagonjwa anakuja kwanza kitanda changu. Dua. Yaani anavyonipa dua vile mm. naona kama kuna nguvu fulani inatoka, nguvu fulani inaingia. Mm. Dua. Ana nipiga dua. Basi ile dada kila akija kupiga dua uwezi amini mimi nilikuwa <tsk> unajua mtu akija akwambia huyu kashakufa bali ila bado wa moto naona unaelewa kila kitu hapa hakina mm yule dada anakuja analipa kule kwa nesi, analipia mimi kila kitu, umeona, ananihudumia mimi kila kitu. Simjui, hapo tumekutana Mwananyamala hospitali tu mm. Nililazwa Mwananyamala hospitali, manesi wakija, eh, huyu naye anakufa lini? Nasikia kwa masikio yangu mm. bado sijui nini hivyo, lakini nashukuru Mungu amenipigania, siwasemee ubaya, amenipigania mpaka nikarudi tena uzima na yule dada namshukuru mungu alinisaidia maombi yake alinisaidia sana alinisaidia sana dakika za mwisho yule dada sasa hivi unanielewa vizuri na kuelewa shika namba yangu hapa nimekupenda nakumbuka yule dada siku alinunua yani mimi hapo si nimelazwa mm. ina maana hiyo hiyo nani hiyo kazi angeifanya yeye yule dada isinge nani, lakini yeye ha, yani kama alikuja sijajua, labda nilivyozidiwa mm. lakini yeye hakuna mawasiliano yoyote. Naona alikuwa naona tu huyu mtu anapoteza nani lini. Yani namba aliyokupa yule dada alinipa namba mm. Ma, we wa jina yangu namba hii hapa ukiwa na tatizo utanijulisha. Nikamwambia sawa. Yani, yani alikuwa kama ndo malaika wangu ananirudisha, yani ilikuwa ananyweshwa uji Mm. Nilikuwa yani sijiwezi chochote, yani sijiwezi chochote. Yule dada akija na maombi yake, akiniombea, akiniombea, napata unafuu kidogo. Mm. Napata unafuu maana nikaanza kukaa mwenyewe. Mm. Yule dada nikimuona huyo basi na mimi nafurahia. Mm. Nafurahia. Yaani alikuwa ananifanya kama mtoto, ndio ana kwanza anani anani ananirudisha anani Fahamu. Eh, eh. Kanijenga sana yule dada nakumbuka. Mm. Mpaka nikaja kupata unafuu, nikatolewa mimi nilikuwa naitwa nina roho ya paka mpaka natoka Mwananyamala. Mm. Mimi nilikuwa naambiwa roho ya paka, unaweza kuzimia siku ngapi hujaamka mm. na ukaja kuinuka upya. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mm -hmm. Nikaamka upya. Mm. Nilivyoamka upya, yule dada alikuwa anakuja pale, ananisaidia, analeta hiki. Nilikuwa nimefikia kwa mama Mm. Wananyamala, kwa mama alikuwa ananiuguza sasa mm. alikuwa anasaidia analeta hiki analeta hiki analeta hiki mpaka nikawa vizuri mm. nilivyokuwa vizuri yani hapo yeye mawasiliano yeye na yeye kule hamna kabisa mm. kama alikuwa anakuja basi mimi nazidiwa sielewi mm. nilizidiwa lakini yeye alinitupa sijajua alikuwa anafanya nini mm. alikuwa anafanya nini sielewi au taarifa kupata. amepata kwa sababu kulikuwa na mdogo wangu alikuwa anakaa naye mm ndio huyo alikuwa anakuja, nakumbuka alikuja siku hiyo mm nimeamka, nimezaliwa upya kakaangu mm Nilivyozaliwa upya yule dada hajaniacha Mm. akawa ananisaidia, anakuja pale anasaidia, anapiga maombi, tunaomba basi, ukilala dua fulani eh, usikose. Naambia sawa. Yani kama ni mtoto naanza na tena kufundisha. ah, hii hivyo hivyo basi usi, na, dua fulani usisahau naambia sawa mpaka nikaanza kuwaopia uwezi amini akiniona hivi leo mm. yeye mwenyewe anashangaa mimi nikakaa kimya siku hiyo ikawa mdogo wangu huyo alikuwa anapata mwanaume ameolewa mm. ame nimeambiwa niende nilivyoenda ni unajua tena mimi kaa nimeenda pale kama shule ya mdogo wangu, lakini singependa kwenda mm. kwa sababu matukio yote yajawa karibu na mimi na sijajua tukio lile lilitokea kivipi, umeona mm. Ehe, kwa sababu kama baba yangu mdogo alikuwa amepewa ukimwi wa kulogelezwa amefariki mm. je, mimi eh? mm. Basi nikasema ina shida, nikaenda kwenye harusi ya mdogo wangu hapa, yani tunapitana hivi tu, hatusalimiani napita na hivi nikasema haina shida. Nikamaliza lakini nimezaliwa pia nashukuru Mwenyezi Mungu. Nimetoka pale, nimemaliza shughuli, nimerudi tena Mwananyamala. Nilivyorudi Mwananyamala napambana tena mama yangu kipindi hiko sasa akawa amepata safari akaenda zake Uarabuni. Akaniacha mimi peke yangu, napambana na watoto kwa Wahindi, kwa Waarabu mimi naenda. Yule dada sasa mawasiliano yakawa kama siwezi ku kila wakati kumnanii kwa sababu alipo ni nani alichonifanyia ni kikubwa sana. Inabidi wakati mwingine kama nina nguvu napambana, siwezi kumwambia kila kitu, dada, leo sina unga, sina nini, umeona, kwa sababu kashanisaidia, simjui mm. alipotokea wala alipo ni Mungu tu kanishushia mtu wa kunisaidia mm. namshukuru. Kwa hiyo siwezi kila kitu eti mwambie. Kwa hiyo nilivyokuwa napata nguvu naenda kwa Arabu nafanya kazi. Naenda kwa Hindi nafanya kazi, narudi nakula na watoto. Naenda hivyo maisha yangu yameenda hivyo, yeye Sasa kuna siku nili niliposti nilipataga simu nikaposti. Hivyo posti sijamtaja yeye, mm. mimi nikaposti tu picha zangu picha zangu. Yeye akaziona. Akampigia mdogo wangu simu, yao olewa mm. mdogo wako anajiita Maria, dada yako anajiita Maria Ismail. kumbe baba nani kakaangu nini? ka kakaangu kadanganywa, sio mtoto wetu, sijui nini. Mdogo wangu nabidi message ile afanyaje, akatumia mm. mimi nikamwambia shangazi, hivyo unanifanyia unanitafuta nini? Nipo huko Mwananyamala nimekaa kimya, bado unanitafuta, unataka nini? mm. eh? unataka nini kwangu mimi? Mimi nishapitia makubwa, niache, nimejitenga, unataka nini kwangu mimi? Mm. Eh, usingiziwe mamangu ndo kakusingizia kamsingizia kaka yako sio babani. Unataka nini shangazi yangu? Mimi nishatoka kwako. Unataka nini tena? Mm. Ah, ndo nishasema. Eh, mimi tu nilikuwa na nani? Na nimeangalia sijui kwenye Facebook, jina unaweka jina lolote kwenye Facebook. Mm. Unataka unatafuta sababu tugombane ili nilaze tena chini au unatafuta nini? Basi nakwambia kaa naongea mimi ninakwambia nilishakwambia eh mimi kama sio kama sio mtoto wetu tumedanganywa basi kuanzia leo ukifa unijue nikamwambia mimi nakupenda sana nakupenda sana lakini sasa naona umekosa mtu wa kutoa unanitafuta mimi tukio lilonipiga mwezi mzima nimelala Manyamala na kama mtoto mdogo navalishwa na, na, na uji na kuheshimu sitaki tena sitaki tena Sitaki tena. Kwa nini unaifatafata? Nimeposti Mariam Sumaili, Mariam nini? Ah, mimi nilikuwa natania tu. Kwa hiyo ulikuwa unatania, mdogo wangu angenitumia message, message si hapa. Kwa nini unataka tugombane kila wakati? Nina maisha yangu mapya huko na nimeshakubali nateseka, na uwezi amini, tokea nitoke kwake sijawahi kwenda kuomba hata hamsini. Mm. Uwezi amini, sijawahi kuomba hata hamsini. Eh? Nampenda, lakini sasa kuna vitu navikwepa ye mwenyewe au ule uji kwangu siyo nini siyo nini hivi lakini mimi sijawahi kwenda kuomba hata hamsini mungu ananisimamia napita msafara wote bora ngapigereki deki kwa muindi huko mm. nikifa sawa mimi mtoto wake anizike lakini sio kwa sasa hivi. Basi yeye sawa, uki, mimi nikifa kama ukija kama jirani sawa, ukija kama mimi baba yako sawa, uje unizike sawa, usiponizika sawa. Eh, mimi tu nimeongea masuala ya kupost, nikamwambia miaka kibao nishanyamaza. Kwa nini tena unataka kurudisha nyuma? Kwa nini unataka kurudisha nyuma ya mambo? Sasa si mimi nimetoka, kuna mama dada yangu aliyobakia hapo. Mm. Huwezi amini leo anguke kifafa. Mm. Kesho aumwe hoi, yupo hapo Ukonga, yaani sio yule tunamjua sisi Bazamu, dada yetu alobakia hapo anapokaa shangazi mm. sio yule dadangu mimi ninomjua kipindi hiko mara leo awe na kifafa, mara leo aumwe, mara leo sijui, yani kaisha unene wote ule umeisha mm. sijui anafanyia nini, sijui anatembelea nyota yake nini, sijui yani dadangu yule mwisho wake vipi mm. lakini mwenzetu huwezi kumwambia kitu Kiwa kumwambia Yesu ananilinda, Yesu ananipigania. Anakupigania Yesu unateseka. Kisa mali, anakupigania Yesu mtu uwe, yani ueleweki umekuwa sasa hivi kama umekuwa mzukule au umekuwa nani, ueleweki. Unategemea unataka kukaa sehemu ya bure kisa mali. Kwa nini usitoke? Mimi nimetoka, maisha ya getini nimeyatoka usione kila mtu unaomkumbatia anakumbatia watoto wa marehemu kama wana moyo mmoja, wanafata mali tu e. Na pia sisi wana wazazi tuangalie, sio kila uliokuwa naye karibu wakati wa matatizo yako useme labda huyu baadaye atasaidia mpaka watoto wangu. Ukishakufa amekufa. Mimi kaka nimepi, yani mpaka sasa hivi unavyoniona nikaja kubahatika hapo hiyo saluni, nimebahatika hapo, natafuta hela kula mimi nilipopitia Mungu mwenyewe anajua, sijui nikuhesabie kazi gani. Sina shape useme labda ya kujiuza nini, hiyo kazi ndio imenishinda. Lakini kupiga leki kwa mtu, kufanya hivi, kufanya hivi, kila kitu babangu akaacha kabisa, akajitenga. Natafuta kwa ajili ya watoto zangu, japokuwa kazaa watoto mbalimbali lakini alikuwa anatafuta kwa ajili ya nini? Watoto zake. Lakini baada ya kufa watoto wote tunateseka, tunateseka kakumbatia yeye kila kitu, anafanya mambo yake, anasomesha watoto zake, watoto zake wanaishi maisha mazuri sasa hivi. Watoto wa marehemu kashabwaga pembeni. Ukiongea babako nimempoteza, atashindwa wewe. Uli, ulifuatilia hiyo ukagundua maana yake ilikuwa ni kitu gani? Hiyo baba baba yako nimempoteza. Mm. Hiyo hmm. nimegundua pale babangu mdogo alivyoniambia, mwanangu, nakufa ulisi, usije ukadai ulisi kwa hiyo na baba yako naye alikuwa anadai urithi au na babangu kwa sababu ni mtu wa kwanza kufariki mm. kwa upande wake yeye sijajua wengine mm. lakini kwa upande wake yeye na mimi nilivyoanza kupata picha ku mm. ni mtu wa kwanza katika mambo yake mm. lakini nilivyokuja kupeleleza mm. ni ndio nguvu ya maisha yake kwa hiyo baada ya kutoka sasa mpaka hivi sasa na mama yako alivyokuwa anakuambia kuhusu mali nini kinaendelea baina yako wewe mama yako na mali hizo mamangu alivyokuwa anang'ang'ania hivyo mimi nikaacha naye na mpaka sasa hivi mamangu simshirikishi kitu chochote kuhusu ma, ma, ma, mali za pale na kile kiwanja alichotupa kwa asila mm. ina maana ile katoa asila mm. alichotupa, kwa sababu mwenzio kakuachia mali ili uwaendeleze watoto zake mm. wewe unazitumia zile mali kwa mambo yako mengine na kuendeleza watoto zako wewe mm. umeona. Baada ya kelele zangu zote kila siku na kelele, kugombana gombana, kiwanja iko mtajua wenyewe, umeona. Mimi alipotoa kile kiwanja, kusema kweli sijamuuliza chochote sasa hivi na simuulizi kama shangazi utanisaidia vipi au utafanya nini ndo kuanzia hapo mimi safari yangu ya maisha nimeanza ah, mimi na yeye siulizi chochote sijauliza chochote wala mama yangu sijamwadisia chochote kuhusu maswala ya nini kiwanja mnacho kiwanja tulikuwa nacho iko na kiwanja iko tumekaa mi na dogo zangu watoto wengi mm. tumegawana gawana kila mtoto mm. Yaani kafuta machozi he kafuta machozi yake basi habari imeishia hapo sawa kutokana na yote hayo sasa kama kuna ambacho yani yote yaliyotokea shangazi huyo hayo ambayo uliyajua kuhusu masuala ya mali na kila kitu wewe umejifunza kitu gani au uligundua kitu gani kingine nimejifunza kitu kikubwa sana cha kwanza nimejifunza jamani ulisi sio kugombania. Thamani ya mali aliyoiacha baba yako kwa ile ambayo uliijua baada ya kufika na kuambiwa na yeye mwenyewe shangazi alikwambia, kwa mujibu wa maelezo yako, kwamba alikabidhiwa watoto wa kaka yake ili awalee, sijui wa kaka yake, sijui mdogo wake, ehe. Thamani ya mali ambayo aliiacha baba yako mikononi mwa shangazi ilikuwa ni aliacha mm, nyumba yenye eh, eh, vyumba kumi na tisa aliacha na kiwanja na baadhi vitu vingine sijabahatika kuvijua ehe, kwa sababu yeye ndo aliachiwa kila kitu. Ina maana yeye huyo huyo ndo alitakiwa sisi kila kitu atufahamishe. Nyumba ya vyumba kumi na tisa ndo ya ndani ya geti au nyumba ya wapangaji Hiyo alijenga nyumba kubwa na vyumba vyumba vidogo vidogo vidogo vidogo mm. nje ambavyo vya wapangaji au vya familia yani hiyo ina maana alivyojenga hivyo mimi sijabahatika hivi kivile kwa sababu baada ya kujitambua ile nyumba akaanza kuibomoa mpaka leo kaibomoa aliibomoa akawa mwenyewe anataka kujenga gesti umeona gesti hiyo ya Mungu mengi gesti na baa kajenga kafungua baa kubwa hiyo baa siku mbili tatu hamna wateja wanaoingia hamna nini akaja kugeuza tena akaa anatengeneza vumba mle ndani ili aweke nini aweke kama gesti sasa sijajua mpaka tokea tuanze kulumbalumbana mimi sijafuatilia sana mm. ehe kwa hiyo ina maana yeye ndio angekaa chini atueleze kama alikuwa na utu mm. jamani baba yenu hivi hivi hivi kwa hiyo hivi vitu mm. mfanye wenyewe mjiendeleze kwa hiyo mpango wa kufuatilia urithi bado upo au ndo tayari umeshaacha? Haupo kabisa. Hautaki tena? Haupo kabisa. Iko kiwanja alichotoa mimi nashukuru Mungu, nishatoa nishafuta machozi yangu, mm. nishamshukuru baba yangu mm. alichoniachia, mm. nashukuru Mungu na yeye abaki na upendo wake, abaki na dhambi zake. Mm. Ila, ila yote hayo yaliyotokea ni maneno tu yamekuwa yakisemwa kutoka kwa baba mdogo kuhusu masuala ya urithi na hiyo kusema anaondoka na mengine ambayo umekuwa ukiambiwa na majirani kuhusu huyo shangazi, lakini hakuna chochote chenye uhakika wa moja kwa moja ambacho ulikishuhudia wazi kuhusiana na hizo tu ambazo Tukio la mwisho nimeshuhudia na akili zangu, baba yangu mdogo anapoteza maisha, mimi ndio nofua nepi zake mimi ndo ninaofua mashati yake, na huku ananambia mwanangu, usije kusubutu kudai ulisi, mimi naondoka kwa sababu ya ulisi. Sasa wewe umeshuhudia hivyo, lakini uhakika wa asilimia mia moja kwamba aliyofanya ni huyu ambaye wanagombania urithi, wewe ulikuwa na uhakika wowote? Nilikuwa na uhakika kutokana na ugomvi ulikuwepo, yeye baadhi ya kaka mtu na dada mtu mm. alikuwa anasema kwa nini mali ushikilie mtoto wa kike, kwa nini nisishike mtoto wa kiume? Mm. Ndio mm. alichoanzia na yule alikuwa ni msela fulani hivi, kwa hiyo lazima wezie uko nje umwambie, kwa nini mali alishikilia dada zako? Kwa nini wewe una hata chochote cha kushikilia? Mm. Umeona, kwa sababu na yeye alikuwa na haki yake ya upande wa mama yake pale. Mm. Eh, mama bibi kafa kaacha, babangu kafa kaacha, akakumbatia yeye kila kitu. Si lazima mtoto wa kiume aseme kwa nini vyote unashikilia wewe. Mm. Hatua mm. ya mwisho kapelekwa gerezani kwa kosa alijulikani, eti kanishikia panga, kanishikia nini, kwenda huko ndo kila kitu kamalizia huko karudi pale yani naambiwa mimi fua nguo zake mtu aliokuwa hoi aliokuwa anatoka sijui nini fua gloves nini kuna gloves hapa wewe unesi unajifunzia unesi kuna gloves hapo tena bado kuna ushahidi hakuna ushahidi, ushahidi ni huo kabisa baba yangu mdogo wa mwisho hmm. sawa pamoja na yote hayo yaliyotokea kama anakutizama muda huu shangazi au mtu yeyote wa familia ile upande ule mwingine anaweza kaona huyu mtoto mbona kama anamsingizia shangazi yake shangazi anaweza kaona huyu mbona kama anaongea sio cha kweli unawaambia nini mimi kwanza sijaongea kusema shangazi yangu kwa sababu nampenda mm. ila yeye kila nikijaribu kukaa kimya ila yeye ajenge nini upendo na mimi bado analizua jambo ili la kufanyaje bado linifanye mimi nisiwe na moyo na yeye umeona na mimi hata nikiwa na moyo na yeye hata akiniweka karibu mimi bado sitaki tena masuala ku, ku, kuongelea mambo sijui hivi kwa sababu sasa hivi napambana mia mbili napata kwa hivyo vitu sio vya kusingiziana kwa sababu mimi ni, ni kanitafuta baada ya marehemu baba kufa kaniweka karibu na kuniweka karibu alikuwa na akili yake alikuwa na akili yake Sio wote wanaomkimbilia marehemu wakati wa kufa useme labda walikuwa wana upendo, wanafata kila kilichokuwepo. Sasa hivi mtu umepata nani hapo, tatizo watu waangalie hivyo, wanaangalia kile ulichokuwa nacho mfukoni, hauna ngopo. Kwa hiyo sio aliyokuwa naye aliyokuwa aliyokuwa karibu na wewe, ujue anakupenda, umwachie kila kitu, hapana. Sawa, baba watoto wako huyo wa kwanza ambaye ulisema baadaye akaja kugeuka kuwa mlevi, anaendeleaje? Da, inasikitisha sana. Alafu mpaka sasa hivi sijajua mm. tatizo ni nini, kwa sababu mimi siku hiyo kwenye pitapita zangu natoka kwa Maarabu mm. nimepita Kariakoo, namuona yeye huyu anatokezea mm. nikasema sio fulani huyu, namuita kajifanya kanyamaza. Kuna jengo moja kaingia, mm. mimi nikamfuata bodaboda, nikamwambia kaka jengo lile linaruhusiwa kuingia mm. ingia tu au nikaku twende wote boda boda. nikamwambia naomba basi nipeleke ukaingia mpaka pale mm. kufika pale kuna yale makabali ya manini sio yale ya kichina unaingiza hela mm. tumemkuta mme kaka yule kaka kamuita njoo uwezi amini alivyokuja pale yani najuta kwa nini nimemuita mm. ah, mama Eva zamia kaka kakibao yani kali yako mzima utafikiri sisi nimeika lini mi nikaona aibu tena mungu kwangu yaani kama mtu ulioenda kumshtua kitu hivi mm. <sighs> sijui nini yule kaka pale wadugu anaambia huyu kijana mzuri sana mm. kama unamjua basi waambie ndugu zako wamwangaikie huyu kama kuna kitu kapigwa nacho sio akili zake kwa sababu kuna muda yuko vizuri mm. kuna muda ndio hivi mimi huwezi amini nimelia mpaka pale kalikuwa ananiambiaje eh, yani wanawake wengine wana upendo kweli yaani umeachana naye lakini bado umekutana naye kwa hali hii unalia mimi nikanyanywa simu nikampigia dada yake hivyo unakula ugali unashiba kakako unamjua huku mi mwenyewe nilijua saizi labda anamokashacha pombe ana mwanamke mwingine kumbe nilivyomkuta ni hatari dadake kasema uko wapi nikamwambia nipo kaliakoo sehemu gani sehemu fulani njoo sokoni hapa kaja mpaka pale kuja kashaondoka au kumtuliza asubuhi siwezi kwa Siwezi kwa sababu tulivyoongea pa naambia subiri uongee nani dadako anakuja. Nakuja sasa hivi kashanipepa kaondoka. Anakuja dada yake pale kachukua bodaboda first anakuja kashaondoka. Tumwambia nendeni pale kwenye mpira, anapenda sana mpira. Tunaenda kwenye mpira, kaja sasa hivi lakini kaondoka. Mm. Hivyo. Mm. Siku ya pili yake wameenda tena wamemkosa ndugu. Walimfuatilia tena wamemkosa. Siku hiyo yeye mwenyewe mgonjwa ulimpata maji sijui alikuwa hana mwilini watu wamemchukua Kariakoo wamempeleka kwa kaka yake. Walipopeleka kwa kaka yake kalazwa pale hospitali ya nani ya magereza pale kaongezewa drip la maji. Alivyokuwa afadhali hapo, mimi nilienda kumuona nikasema nika, hapa hapa afadhali naomba uondoke kijijini ukaangaliwe. Mm. Na kweli kaka yake alimtizama, alipomuona yuko vile akamchukua akampeleka kijijini. Akampeleka kijijini huko kwenda kumtibia nadhani. Mm. Mpaka sasa hivi sijajua. Mm. Na mimi ile simu iliibiwaga, sina mawasiliano naye, sina mawasiliano na yule dada aliyokuwa ananisaidiaga, pia mawasiliano yote yamepotea mm. sina, simu niliibiwa. Na ulikuwa ufahamu ni mtu wa wapi wala anaishi wapi wala nini? Nani yule dada? Mm. Yule dada kuna kipindi alinisaidia masuala ya kodi. Mm. Nikamwambia dada yangu, kwa upendo wote huu unaonionyesha, basi naomba tu nipajue hata maana mama yangu alifuataga safari ya nani ya Warabuni Nikabaki pale mimi kodi inaisha tarehe ngapi, tarehe. Ndio maana nakwambia mimi kuna wakati nakaa, lakini kuna mtu wa kunisaidia anakuja dakika za mwisho mm. Umeona, nilikuwa nawaza mamangu anaondoka Warabuni pale nadaiwa kodi mm. tarehe ishirini na tano anaondoka, tarehe moja nadaiwa kodi, na watoto sina kazi, nimetoka kuumwa, sina nini, ndio kwanza nipo mm. mgeni mama yangu anasafiri kikazi. Mimi tarehe 28 nimekaa nawaza tarehe 30 inafika kodi ya watu nitaipata wapi? Mm. Nawaza. Tarehe 29 kuna mtoto kuna msichana kaja naomba nisuke nikamwambia sawa. Lakini mwezi leo sina halaa nadaiwa kodi. Mm. Kanaambia mama yangu anisuke ukipata buku si unakula na watoto nikamwambia sawa. Nakaa pale namsuka naona simu inaita. Mm. Hivyo ito nikapokea salamu alaikum, kwa jina nikamwambia eh Mungu wangu vipi mbona mpole nikamwambia shoga yangu nadaiwa kodi hapa sina chochote sina unga mama yako nikamwambia mama yangu asafiri jamani wajina yangu usijali usijali nikamwambia dada yangu mimi sitaki hata ni jina tu ndio hivyo dada yangu sio ni mnyonge ndio hivyo na matatizo nadaiwa kodi yule dada akasema basi usijali mali yangu nikamwambia sawa tarehe 30 ile mm. naona kwenye simu yangu inaingia laki mbili mtu mjui anakusaidia tokea mwananyamala hospitali anakusaidia umetoka anakusaidia yani kama hivyo na shida anajitokeza kama hivyo Mm. Kanirushia ile laki mbili. Aliporushia laki mbili nikasema hapa hapa. Kwa jina umeiona hiyo hela? Akasema nashukuru. Basi dada, naomba nitajie hata kwako nije hata kusaidia hivi vyombo. Ah, ah, usijali. Shoga yangu naomba nipajue hata kwako. Kuja hata kusaidia tu. Kwa kipindi chote hiki ambacho umekuwepo sasa takribani miaka kumi kama single mother, ukiwa okay, unasema mahusiano ya hapa na pale yanakuwepo. Kwanza kuna mtu atajiuliza kwa miaka kumi umepitia mahusiano mangapi? Lakini pia katika hayo mahusiano, je, haujaona mtu ambaye ukaona huyu anafaa pengine kwa masuala ya ndoa, kujenga familia? Tuanze na swali la kwanza, kwa miaka kumi umepitia mahusiano mangapi? Kama ni mmoja hivi nilikuwa mmoja ndani ya miaka kumi, kwa nini asiwe mume? Nilikuwa naye lakini ndio hivyo nilivumilia, tabia zake ndio hivyo. Ukitoka anamsimia mtoto TV, anamwambia utaharibu nini. Mimi kile kitendo nilivyokisikia, nikirudi akwambia hali mbaya, lakini utakuta mtu kashapika ugali, kashaosha sufuria. Mimi nikaona haina shida ngoja ni niachane naye huyu mtu, lakini siachane naye vipi kabla sijafanyaje sijafanya utaratibu wote wa kama kazi nini nilipopata nilipata kwa mwezi mmoja nisikuwa nikamwambia tu basi kwa sababu mwanangu unamwona anateseka muona kwa sababu huyu mwanangu mkubwa alikuja kuchukuliwa na shangazi yake mm. aende kwa shangazi yake kwa shangazi yake alivyoenda kule siku napitia shuleni naambiwa mtoto wako anashikilia sketi anashikilia begi mm. ina maana vitu vyote hivyo yani vipo vya kushikilia tu begi la kushikilia lina nini na hii sketi anashikilia ehe nikamwambia mwalimu naomba uhamisho mm. mimi mwenyewe naenda kupambana kweli nilihangaika nimekuja mwenyewe kumnani huku nimepambana uhamisho mwalimu kanisaidia nikamhamishia mwanangu napokaa mimi napoishi mimi sawa vipi kuhusu ndoa akipatikana nitaolewa lakini napenda mwanamume anaojali watoto zangu Maisha najua sasa hivi hali ngumu, lakini hata kama huna cha kumsaidia, ule upendo wa maneno kwa mtoto ni mzuri, utanifurahisha mimi pia kutokana nimepitia mateso sana. Yaani mimi narudi kwa Muhindi namkuta mtoto wangu kalala mlangoni, namnyenyua namwingiza ndani. Umeona, wakishatoka shule huko wa, wanafikia mlangoni wanalala, na wanyanyua na waingiza ndani. Sasa leo hii maniangalie mapenzi niache mtoto akateseka. Iko ndo kwangu unachohofia zaidi. Kuna mtu atajiuliza, atasema huyu dada, mbona mwonekano wake na kuwa na mtoto wa pili mwenye miaka kumi na mbili havifanani? Swali linakuja, mtoto wa kwanza ana umri gani? hmm. Lakini huyu dada pia, vipi kuhusu umri wake? Mimi sio mkubwa kivile hmm. kupitia tu na changamoto ya maisha yangu hmm. na elimu yangu ya darasa la saba hmm. ilinifanya niingie kwenye mahusiano ya mapema. Haya mahusiano ya mapema ndio yamenifanya nipate mtoto mapema mm. E, kupitia na maisha pia niliyopitia kwa shangazi yangu pia nayo yamenisababisha niwe hivyo. Sawa, kwa yote uliopitia maisha au dunia imekufundisha kitu gani? Imenifundisha kuwa usimdhalau pia mtu sio mjua na katika maisha huwezi jua anaokusaidia anatokea pande gani au anaokusaidia ni yupi mm. kwa hiyo unaoamini atakuja kukusaidia mm. kumbe ndio kufelisha maisha mm. na usioamini hatakusaidia ndio yule hata anakusaidia sasa mimi wengi watu unaoishi nao huku mitaani mm. ni wengi ndio wanaonibeba kimaisha. Hata nikisema na njaa mtu anaonisikiliza mm. na watoto wa wajala mtu anatoa kitu chake ananipa mm. umeona mm. kuliko ile mtu niliyotegemea huyu au mzazi wangu alitegemea huyu namwachia familia yangu atawasaidia mpaka mwisho, baadaye akamfelisha. Mm. Ndio hayupo duniani lakini bado malaika wake wanaona vitendo vinavyofanyika. Kwa hiyo tunapofikia wakati usimwamini mtu kumwachia mali zako, labda mtoto anani, bora umuite mtoto, bora uwaite watoto mapema, uwaambie kidogo hiki mzazi wenu, mimi sasa hivi niko hivi, kuliko kumwamini yule unaotegemea atakusaidia familia yako, baadaye akakusambaratishia familia yako. Sawa, mimi nikushukuru kwa kushare nasi kisa chako.